mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa kirisito nk'uko dusanzwe tubimenyereye mucamubona yuko uno mwanya ari umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza murahawe ikaze rero muri uno mwanya udasanzwe kugira ngo mukurikirane ikiganiro cy'uno munsi na cyane cyane kubera yuko ikiganiro cy'uno munsi ari ikiganiro kidasanzwe kivuga ngo amabanga yinyegeje mu biriko birakogwa aha ku isi amabanga yinyegeje mu bintu biriko birakogwa ahantu ku isi ni kuvuga ngo ubu tugiye kuraba icyo mbega isi ahigeze icyo isi iri kirakora kandi twongere tubone n'icyo bibiriya iduhishurira ku byerekeye nyine aho isi igeze ni gute twohangana n'ibibazo biri hano ku isi na cyane cyane ibibazo bihanze abantu benshi nk'ikiza cya korona virusi ibibazo bihanze abantu ku isi ni byinshi cyane abantu bafise ubwoba abantu bafise ibimaramari, abantu bari mu bibazo ntibabona imbere neza iyo bari kubarerekeza yamara twebwe abakirisitu toho ntidukwiye kumera nk'ab'isi ahubwo turakwiye turakwiye gusubira mu by'ukuri n'ibya bibiriya kugira ngo dushobore gutahura neza aho igihe kigeze ntitujyanwe nyabahururu nta kino gihe cy'iterambere canke igihe kidasanzwe kigoye kubamwo mu by'ukuri none igihe turimwo n'icahe mugenzi niwumve ukuri mwa kino kiganiro hano duhereye ku ngingo ya mbere dutegerezwa kubanza kumenya aho isi igeze isi mu by'ukuri igeze he isi iriko irerekeza he n'icahe gihe n'iyahe situwasiyo turimwo mwino si yacu ubwa mbere mwa kino gihe tugeze mu gihe igihugu icyo cyo cyose cyangwa leta yumva yuko ariyo yotegeka leta zunze ubumwe za amerika iri hejuru cyane irifuza yuko ariyo ikomeza gutegeka isi yose ariko kandi haba n'ibindi bihugu n'ibihugu bindi byarutura ku isi nk'uburusiya cyane ubushinwa ubufaransa ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu nka bya rumanyi hamwe n'ibindi byose birumva yuko na byonyine byotegeka mbere n'ibihugu bito bito na byonyine birifuza yuko nabyo byokura nabyo bikaronka ijambo ku isi muri ubwo buryo ibihugu byose bikorana ubwira bikorana ubukerebutsi hamwe no kwitanga kumwe gushoboka kose kugira ngo bishobore kuzamuka nabyo bivugwe cyangwa bishobore kuvuga ijambo ryumvikane ku isi icyo ni ikintu cya mbere ubugira kabiri hariho intambara yerekeye ubutunzi abatunzi bo ku isi karuhariwe umwe umwe wese ariko arakora atayambaye aca hasi no hejuru kugira ngo ashobore kuba umutunzi ahambaye kurusha abandi batunzi bo ku isi abandi batunzi nabo bagaca bagenda guhangana nawe kugira ngo bamugwanye ku buryo ibintu byose biriko birakorwa hano ku isi bigenda byononwa n'abantu bigira yuko ari abakire nk'akarorero umukire umwe akoze ikintu ngirakamaro ubundi nawe aza gukora ikindi kintu cangiza bya bintu byari bya yarakozwe ngirakamaro kugira ngo asubize hasi wa mutunzi ahombe gutyo nawe bimutere kuzamuka aba ari we avugwa ku isi yuko ari umutunzi karuhariwe mu batunzi ku isi ubu bahari harimo abatunzi bo mu buryo bwa informatike aba bakoze za chrome za facebook harimo ba ba bill gate hamwe n'abandi ku isi batunze bakize ibi kandi mu byerekeye by'ubutunzi mu buryo bw'amafaranga biraza bikanabandanya n'ubutunzi mu byerekeye ubwenge gukora ibintu by'ubuhinga cyane hamwe no mu buvuzi mu badogiteri karuhariwe umudogiteri umwe ibyo avuze ubundi nawe arondera kuza kumwopoza kugira ngo afute by'iwiwe kumbure ibyiyumviro by'umuntu umwe cyane by'abantu aba aribyo bishyirwa hejuru ibindi byiyumviro by'abantu bandi bahangana nawe ku buhinga bishobore kuba byoshyirwa hasi iki ni ikindi kintu cya kabiri kiri hano ku isi dukwiye kuzirikana cyane ikindi kintu kigira gatatu dukwiye kuzirikana cyane ni iki intambara y'ibyerekeye Eh, intambara y'ibyerekeye urukoba intambara y'ibyerekeye urukoba tuzi neza yuko mwa kino gihe bamwe mu bantu bafise urukoba abo benshi basanzwe bita abazungu bari kurondera uburyo bwose nabo nyine bari mu bigibiri hariho bamwe biyumvira yuko abantu badasangiye urukoba nabo ni kuvuga ngo babirabure bashobora kuba bokwicwa bose bakavaho abandi nabo bakavuga ati oya ahubwo tubagira abakozi bahinduka abakozi bacu babakorere ni muri ubwo buryo mu ruhande rw'abo hakabaho bitwa abazungu biyumvira uko hakabaho n'ubundi mugwi nawo w'abirabure nabo bavuga ati ngo bariya abazungu nta kintu na kimwe cyabo twokwemera gutyo hakabaho intambara yo mu byerekeye urukoba muri ubwo buryo nyine ariko igenda ibera mu byiyumviro by'abantu bamwe bamwe bose bagenda biyumvira icyo boshikako bakarondera icyo bokorera uwo wundi badasangiye urukoba badasangiye igihugu badasangiye kontina badasangiye imisangi y'ubwoko hamwe n'ibindi niyo n'intambara ni ikibazo gihanze inosi yacu ugira kane ikindi kibazo gihanze ino yacu ni intambara y'ibyo kwizera iki kibazo kiza ari ikibazo gikuriye ibindi bibazo byose kubera yuko bino bibazo bibiri ibyerekeye bino bibazo bitatu bya mbere ibyerekeye ugutegeka ku isi icyerekeye ubutunzi hamwe n'icyerekeye kino cy'iby'urukoba byose bibiriya ibitangira inyishu hariya mu gitabo cy'ibyayishuri yohani igice cya cumi na gatatu herekana yuko leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu gitegeka yoherezwa ku bikindi igihugu gikomeye kirimo abatunzi kirimo abanyenkomezi kurusha ibindi bihugu byose musanzwe mubizi neza yuko mwa mwakino gihe iyo mu kindi gihugu hadutse umuhinga hadutse umutunzi atemeye gukurwa muri icyo gihugu cyaciwe avukamwo ngo agende gukorera ibyo bintu byiwe muri amerika ntigipfa icyo kintu akoze ntigipfa cyemewe cyane muri isi yose na cyane cyane musanzwe mumaze no kubibona mu turere tumwe tumwe hariya mu gihugu cy'ubushinwa harigeze kubaho umuhinga yashobora kwandika indobe mu kirere zikagumayo ntizigwe kandi ntizishobore gukorwa ko ariko amerika yaranse kwemera ibyo bintu bahamagara uwo muntu agende muri amerika kubikorerayo kugira ngo ashobore kwemerwa yarabikozeyo gutyo bishobora kwemerwa yuko ari ubuhinga bikozwe mu izina rya amerika n'ino situwasiyo nyine ihari ku byerekeye bya ry'urucanco rwa korona igihugu cyose cyozamuka ngo gishobore kwerekana ubuhinga cyozana kugira ngo kirengane cyane cyerekana yuko gihambaye cyane kuri leta zunze ubumwe za amerika ntibishobora kwemerwa bica bihakanwa aho nyine yamara bibiriya yoyo yaraduhaye inama iratwereka yuko bino byose ibintu byose bishobora kubaho kugira ngo byerekane yuko amerika ari igihugu gihambaye ku isi yose gitegeka kigategekura gitanga imfashanyo gifasha ahantu hose hashoboka ni kuvuga ngo biriya bitatu byose bica byerekana yuko byanka byakunda igitegerezwa kujya hejuru y'ikindi ni leta zunze ubumwe za amerika nk'uko bibiriya ibyemeza ariko kandi ku byerekeye intambara yo kwizera hose uko usibye gusa yuko bifitaniye isano tuzi neza yuko ku isi hasanzwe hari imyemerere yo mu buryo ibiri hariho abakristo hamwe n'abandi bantu batemera yesu kirisito ariko kandi Bibiliya yoyo yerekana neza yuko hariho abandi bantu biyitwa abakirisito atari bo ni kuvuga ngo bino kugira ubitahure neza ngira ndaguhe akarorero mbega ibintu byose biriko birakorwa ku isi ubu buriko burakorwa ku isi eh, hari umuntu umwe aheruka kuvuga ngo impamvu ngo inzoga zabuze za burarudi ngo ni kubera yuko abakirisitu ngo nabo bazinwa abitwa bakizwa bazinwa kandi batari mu rutonde rwabo burarudi ikorera inzoga rero bino tubifatiye ko hamwe n'ibi ngiye kubereka ibibi byose biriko birakorwa ku isi ari bibi byinshi cyane mu gihe abiyicwa abakristo abakizwa ku isi ari benshi cyane abamizirima hamwe n'abandi bantu batemera yesu kirisito boba bari ku rutonde rutonyi cyane haruhande y'abiyicwa Abakristo abakirisito nibo benshi cyane ariko uri kuraraba ibindi bikorwa ni byinshi mu yandi majyambere ibibi bikogwa bikogwa n'abiyita abakristo mu by'ukuri ni kuvuga ngo abakirisito nabo duca twumva yuko bari mu migwi ibiri hariho abakristo b'ukuri mu by'ukuri batunganiye imana hakaba n’abakristo biyitwa ab'ukuri ariko badatunganiye imana rero kubera yuko ibyo bakora bafise ahandi hantu babikura atari ku mana ni kuvuga ngo ahantu babikura naho be n'aba bantu bose bahangayikishijwe n'ibiriko biraba ku isi bari kunyinyurana bagwana intambara y'isi nk'uko twamaze kubibona bose nta wundi muntu abari inyuma abayoboye atari satani kubera yuko umubyeyi inshuro yohana igice cyaho cya cumi na kabiri ku murongo w'indwi n'uw'umunani hamwe n'uw'icyenda hatwereka yuko satani cya kiyoka cy'amahero nicyo soko ry'ibibi byose bikorerwa hano mu ni kuvuga ngo bose bayobowe na satani bayobowe n'ikibi ni kubera iki bayobowe na satani imigani igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatandatu hatubwira hati kuko ibirenge byabo byirukira gukora ikibi kandi bihutira kuvisha amaraso imigambi yose bakora imigambi yose batekereza gukora nta handi yerekeza avuga ati ndi bukore ikibi kugira ngo nshobore gushika ku ntumbero yanjye nuko ni kuvuga ngo ahantu hose berekeza ni gukorera ikibi haba ikiremwa cyose haba icyatsi haba igikoko cyangwa umuntu mugabo umuntu wese ashike mu migambi yiwe turi ku ngingo ya kane idasanzwe ivuga ngo intambara y'ibyo kwizera haruhande y'iziga ntambara zose ziraza zikingizwa mu ntambara yo kwizera kwemera iyi niyo ntambara igiye kuzogwana inyuma y'intambara zose ziri ziraba ku isi intambara y'ibyo kwizera papa francisco atwara ishengero rukirisito eh, ishengero ryitwa rukirisito mwa kino gihe cyacu igihe yari akiri muto afise mwene wabo hariya mu gihugu cya brezil mwene wabo yahavuye yakira inyigisho y'ukuri iboneka muri bibiliya gutyo yemera kubatizwa umubatizo w'amazi menshi afata ingingo yo gukurikira icyo bibiliya yigisha ntibyagezwe cumi birimo mbere n'isabato nk'umushinge n'ikimenyetso cy'ijuru hagati y'imana hamwe n'abantu uyu mwene wabo na papa francisco amaze kwakira agakiza akabatizwa yahavuye aba umwe mu bizera bategereje ukugaruka k'umwami wacu yesu kirisito kandi baruhuka isabato maze papa francisco byaramubabaje cyane ku rugero rw’akataraboneka akataraboneka aragira ishavu aravuga ati mwebwe abategereje ukugaruka kwa yesu kirisito murantwaye umwo tuvukana kino kintu munkoreye sinzopfa ndacibagiye he hacize igihe aha baratorwa yitwa papa atwara mu kibanza cy’umuntu yitwa yuko aserukiye imana hano ku isi aserukiye umwana w'imana hano ku isi muri ubwo buryo arategeka agategekura naho mu byayishure yohana herekana yuko leta zunze ubumwe za amerika hariya mu gice cya cumi na gatatu arizo zizoganza isi ku rugero ko kataraboneka muri kino gihe cyacu ariko tubona yuko ngo leta zunze ubumwe za amerika zitegereza gutegekesha ububasha bwa papa ni kuvuga ngo byanka byakunda ibi ngingo zindi zitatu ziri imbere zigiye kwisungwa nk'ibibazo bikomeye bitse byinjizwe mu byo kwizera gutyo rero ha abantu batangure noneho kurwana intambara yo kwizera kwemera ibyo imana yavuze cyangwa kwemera ibyo papa yavuze kino gihe nicyo turi ko turerekezamwo haba bino biza biriko biraba bya korona virusi hamwe n'ibindi haba ibibazo by'isenyuka ry'ikirere ku zone haba ibibazo by'ubukene haba kubura amahoro ku isi n'ibindi bibazo byose nta handi biri ko birerekeza atari ku byerekeye intambara y'ibyo kwizera birakwiye rero mu gihe twiga bino kubanza kuva mu rujiji kubanza kureka ubwoba hari abantu bumva ngo ugasanga ikarahababuka ahubwo birakwiye gutuza tubanze tuve mu rujiji birakwiye yuko tubanza kumenya bino bintu mu gihe cya kera kubera yuko twamaze kubona yuko satani ari we soko y'ibibi byose gutyo abantu bamaze kubona ibibi ibibi ni kuvuga ngo abantu bamaze gukora ibibi bamaze gukora icyaha nibo soko icyaha niryo soko ry'ibibi byose kubera icyaha abantu b'isi abahinga b'isi bo mu buryo bw'isi batarimwo mwemu ni kuvuga ngo jewe ntabwo ndabitwa abahinga kubera yuko ubuhinga butarimo yesu nta buhinga bubamo bwerekeza mu mahonero no gukora ikintu wiyumvira yuko cokwica abandi ariko we kitokwica nk'akarorero hari ikintu cyavuye gikorwa kivuye mu maraboratwari y'abahinga nka veyihashi sida cyabaye ikintu cyagiye kugeragezwa ku bintu kiriko kirakorwa gutyo kivamo ikintu cica abantu veyihashi sida yahavuye yica abantu ku rugero rw'akataraboneka ku rugero ruteye ubwoba haravuzwe ibintu byinshi ngo VH abanyafurika gusa ni ibintu abazungu birondereye byo kwica abanyafurika hamwe n'ibindi hahavuye havugwa amajambo menshi cyane ibi ndabigarutse ko kugira abantu twirinde urunwa runwa mwa kino gihe cyari cya kera haravuzwe ibintu byinshi bikomeye cyane nk'ibyo biri ko biravugwa uno munsi ku byerekeye korona virusi hano ikindi nacyo igihe hateye agasama cyangwa hateye mugiga igihe hari haje urucanco rwo gukingira agasama hamwe na mugiga naho nyine haravuzwe ibintu byinshi mbere no mu bivugwa uno munsi y'uko urucanco rwa korona virusi ashobora kuba ari ari ikimenyetso cy'igikoko naho nyine byaravuzwe eh, mu gihe haza inshinge zo gucanca abana cyane zo gukingira abakenyezi bigungenze nshinge muza muba ngo bagiye kugipima inshinge babatera rero ziriya shinge zikiza haravuzwe yuko ari ikintu cyo kugabanya abantu muri afurika nabyo nyine byaravuzwe bakavuga ati umugore wese ari bugwiteze ari bumererwe nabi ari gupfe hamwe n'ibindi ibintu rero byinshi biravugwa igihe mu myaka iheze hoho ni ubu mbere n'abakiri bato bashobora kuba barabyumvise igihe za mozayike zari zimaze gutera hagatera ibikoko by'inzige hamwe n'ibindi igihe hari hateye udukoko twonona imirima gutyo hakaza ibi hakaza imiti yo gupoma imiti imiti yo gupomya ibirimwa kugira ngo bishobore gumera neza haciye havuga yuko muri iyo miti yo gupompa itomati hamwe n'ibindi abazungu na cyane cyane leta zunze ubumwe za amerika na papa bashobora kuba bashizemwo akuma bitwa microchip aka gapisi elegitoronike gashobora Eh, nk'uko nka twebwe twiga iby'ubuhinga bwa informatike kano ka pareyi ka mikoroporoseseri na mikorokontororeri nca neza cyane ni akuma gakozwe mu buryo bwa otomati porogaramabure gashobora guporogaramuwa gutyo kakaba nka memware ekisiterine ku muntu kandi umuntu agasigara akora akomanzwe na orudinateri ibyo akora byose abibwiwe na orutinateri biri kiramukoresha niko kuma kino gihe bari baravuga yuko gashobora kubera yuko ari gatonya gashobora kugapomba ku ipera haba warijya ukabura kariye kagaca kinjira muri wewe hamwe n'ibindi byavuzwe icyo gihe rero ibyo bintu byose byavuzwe muri icyo gihe byose byabaye urujijo bibera abantu urujijo uno munsi ntabwo turi buvuge cyane ku byerekeye korona usibye gusa yuko tuzobivuga mu kigwa kizokurikira tuzoshobora kubona yuko korona umuntu yayikoze yayishizeho tubone n'ibindi byose byinyegeje inyuma ya korona mu kigwa kizokurikira nicyo gituma ndaguhamagarira gukora abone kugira ngo uze ushobore gukora uzoshobore gukurikirana kino kigwa kizoba kidasanzwe aho tuzovuga umuntu yakoze korona kubera yuko amaze kumenyekana hamwe n'ibindi bintu byinyegeje inyuma ariko uno munsi dutegereza kubanza kumenya ukuntu twokwitwara mwa bino bihe tumaze kumva yuko hariko haraba ibintu byinshi ku isi kandi ibintu byinshi biriko biraba ku isi bitera urunwarunwa amajambo menshi ariko aravugwa ku byerekeye ibiriko biraba hano ku isi ariko kandi bigatera abantu kugira urujijo abantu ubwenge bugatakara umuntu akaba yobura ingingo yofata hamwe n'icyo yokora none inyishu ya byose iri hehe hariya umunyemigani igice cya kabiri ku murongo waho wa eh, umunyemigani igice cya kabiri ku murongo waho wa cumi na rimwe atwandikira avuga ati amakenga azogushibamira ugutahura kuzokuzigama bibiriya yonyine niyo itegerezwa kuduha ditatire cyane intumbero y'icyo twokwiye kugendera ko avuga yuko twebwe abakristo bize yesu kirisito ikintu cya mbere dukwiye kugira n'amakenga mu ko biravugwa kubera yuko amakenga niyo azodutabara kugendana amakenga bizotuma tunesha kandi dukira ariko kugira amakenga gusa sibyo bibiriya itwigisha ahubwo itubwira noneho kugira amakenga ducukumbure muri bibiriya kugira ngo dutahure icyo bibiriya yigisha gutyo niho tuzocika abaneshi amakenga ahari kugira ngo adukingire hama gutahura nako guhari kugira ngo gutume tunesha izina ry'imana rihabwe icubahiro rero ubu dukwiye gutahura ahantu turi dukwiye gutahura isi turimo maze tumenye n'ibintu by'amabanga biri ko birakorwa mu ino mwa kino gihe turi ahantu mu bibanza bibiri bamwe twibereye mu bugaragwa turi ko twerekeza muri karani yo mu ijoro ariko kandi hariho abandi bari mu gihugu cya egiputa nk'uko ubwa mbere abisirayeli bari bari mu gihugu cya egiputa aha tugiye mu gitabo cya kuvayo kubera yuko ari byinshi ndi buvuge gusa mu ncamake ushaka kubitahura neza uzosoma nawe igitabo cyo kuvayo mwa kino gihe cya egiputa abisirayeli bwari ubwoko bw'imana bari abakirisitu mu by'ukuri ariko bari bari mu gihugu cya egiputa muri egiputa turi ko turavuga ngaha ni mu byaha ni mu nzu y'ubuja ahantu umuntu mu by'ukuri ariko arageragezwa cyane mu gihugu muri kanani naho mu bugaragwa turi ko turavuga ni ba bantu bamaze gufata ingingo yo kwizera yesu kirisito bari muri yesu kirisito mu bugaragwa turi ko turavuga ni ahantu abayizera bategereza guhingurirwa no gutunganyira Abisirayeli murazi yuko igihe imana bakuye muri egiputa yabacanye mu bugaragwa kugira ngo batunganywe bezwe ni kuvuga yuko ari muri yesu kirisito niho turi kugira ngo dutunganye tweze tuze tubone gushika muri kanani yo mu ijuru mu gihugu cy'ibyiza dutunganye neza ariko kandi ikintu dukwiye gutahura haba abisirayeli mu gihe bari muri egiputa bari bari kumwe n'abanyegiputa kandi n'igihe bagiye mu bugaragwa bari kubarerekeza i kanani abanyegiputa nyine gito barabakurikiye ni kuvuga ngo nta hantu hatari abanyabyaha haba mu byaha ubwabo mu bubare cyangwa ahandi hariyo abanyabyaha ariko kandi no mu rusengero naho nyine hari abanyegiputa b'abanyabyaha badukurikiye kugira ngo batugerageze ni kuvuga ngo ahantu hose harateze nta hantu hano ku isi dufiseho guhungira icyaha ko guhungira ubuhendanyi bwa satani atari muri yesu gusa muri yesu gusa niho harinze nayo ubundi igihe abanyegiputa bakurikiye abisirayeli mu bugaragwa abanyegiputa ntibishimiye kubana n'abisirayeli nibyo baragendana baragamana yamara ibyo imana yigisha abanyisirayeli bobo ntibabyumva erega mushobora kuba muri kumwe mu rushengero ashobora kuba yitwa umukristo ego ariko iby'imana ataca ko iby'imana imubwira akabyumva ushobora kuba uri mu rusengero usenga ariko hariho inyigisho y'ukuri wirengagiza ushobora kuba wiyitwa umukristo nibyo waravuye mu gihugu cya giputa ariko ukaba ufise inyigisho y'ukuri wirengagiza ni kuvuga ngo ni iyi situwasiyo turimo turi mu migwi ibiri hariho abari mu bugaragwa hariho n'abari muri egiputa abari muri egiputa ni mu byaha abari mu bugaragwa naho ni muri yesu ariko muri ubwo buryo bwose haba abakirisitu haba abatari ab'abakirisitu bose hari abanyabyaha kandi mu rushengero rwose hariyo umugeni wa yesu kirisito ni kuvuga ngo uyu mugeni nawe ahamagarirwa kuva muri izo nzira arimo kugira ngo aze mu muryango cyane mu ruhongore rw'imana naho ni muri yesu kirisito dukwiye kumenya ibi bikurikira kugira ngo dushobore kumenya abo turi bo n'aho turi twongere dushobore guhabwa uburenganzira bwo kumenya amabanga erega n'abisirayeli nabo nyine igihe bavuye mu gihugu cya egiputa niko bari bameze na bano bana ba yakobo runo rubyaro rwa aburahamu sogokuruza w'abizera bacu narwo nyine rwari ruri mu bibazo nk'ibi turimo rwari rufise amahanga abakikije ntibaronka uruvugiro amahanga bakikije bari bumva yuko abo bantu b'abanyamahanga aribo bogira ijambo ku bisirayeri bakora uburyo bwose bashoboka kugira ngo babagerageze babagirire nabi kuba bahinga bo ku isi bo mwa kino gihe kuba abanyecubahiro bo ku isi bo mwa kino gihe kuba abantu bo mwa kino gihe baramaze kuba babi nta kintu twebwe bitegereza kudutwara ahubwo dukwiye kunezerwa cyane kuko uko babandanya baba babi niho igihe cyabo cyo kurimbuka kiba kigeze natwe uko babandanya baba babi igihe cyo kurimbuka kwabo kikaba kigeze ni umunezero ku bari muri yesu kirisito kubera yuko igihe cyo gucungurwa no kuronka ku byasezeranywe kiba kigira gishike birakwiye rero yuko dutahura bino bintu ariko kandi icyatuma abisirayeli bashobora kumenya aho bari aho bageze n'icyo bari n'icyo ngira ndakubwire nka monsekere kugira ngo uzoshobore gutahura n'ibyigwa bizokurikira ukwiye kumenya bino bintu imana yabangije guhatira abisirayeli yabakoreye utwigoro twinshi igihe bari bari mu rugendo berekeza i kanani two kubimenyekanisha ko ko kubamenyesha ibyayo ko kubamenyesha ibwirizwa shingiro ry'ubwami bw'imana hariya muri kuvayo imana ibaha ibyagezwe cumi nk'ibwirizwa nshingiro ry'ijuru n'ibwirizwa nshingiro ry'abantu bayo abisirayeli bategerezwa kwizera yesu kirisito maze yesu Kristo akandika ibyagezwe byabo mu mitima yabo abaheburayo igice cy'umunani ku murongo wa gatanu gushyikana cumi na gatatu gutyo bagashobora noneho gutahura ibiriko biraba na twebwe dutegerezwa kubanza kwizera yesu Kristo muri ubwo buryo nyine kugira ngo yesu yandike ibyagezwe by'imana mu mitima yacu gutyo tugende nk'uko ijuru rigomba dutsinde icyaha na kitwa kaha ubwenge bw'ijuru butubonekere maze dushobore kuba nk'abantu badasanzwe niho umuntu honyine ashobora gutahura iby'urujijo ibintu biri ko birakorerwa hano ku isi mugenzi udafise yesu utizeye yesu nk'umwami n'umugiza wawe ntushobora gutahura ibiri ko biraba hano ku isi ni urujijo kuri wewe utegereza kubanza kwizera yesu nk'umwami n'umugiza wawe kugira ngo uce bugufi ureke kugendera hejuru twarabonye neza yuko ingendo ingendo ya satani nabiwe n'intarije kwishima kumva yuko umuntu atogukengera kumva yuko utokwicisha bugufi ntushobora kwibirizwa mu mazi mm, ngo ubatizwe hamwe n'ibindi ntushobora kumva yuko uri umuntu uciriritse ahubwo ushaka kumva yuko uragahambaye ibi nibyo biri ko birica isi kandi nawewe bishobora kutwica inarige kuguma kw'inarige kutumva imburi iyo uri kurayihabwa nibyo byonyine bishobora gutuma wewe urimbuka ntubice n'ikanda ibiri ko birabera hano ku ino si icigwa tuzokurikiza ko kizoba ari icigwa gikomeye ukwiye rero kubanza kucyitegurira mu kwiyuzuza na yesu mu kureka urukundo rwa yesu kirisito rubonekera mu byagezwe byiwe rugaragare muri wewe icete cya yohana igice cya cumi na gatanu ku murongo w'icumi kandi noneho urukundo rwa yesu Kristo rukubonetsemo ruzogaragara rugaragarira abantu bose yuko wahindutse kubera yuko uzobura umuntu ugenda nk'uko ijoro rigomba icete cya mbere yohana yanditse igice cya gatanu ku murongo wa gatatu reka rero urukundo ruganze muri wewe reka ijuru rikurabe ryiza maze amakenga mvajuru yerekeza umuntu kugutahura abone kukuza ko ntiwakora ibi uzokurikirana ikigwa kizokurikira uzoshobora gutahura byinshi birenze ibi icyo ndaguhanura rero uno munsi ni uko wo kwizera yesu kirisito wewe banza ukure amaso muri ko biraba ahubwo uyerekeze kuri yesu kirisito kuko kuri yesu niho honyine ushobora gutahura nagenda kubwire yuko impera n'imperuka y'ibiri ko biraba ku isi nk'uko ibimenyetso bibyerekana yesu agiye kuza vuba kandi yesu mu bintu bizaba biriya muzanye azoba ari kugororera abagororotsi no guhemba ikibi abanyabyaha yesu ategereza kurimbura icyaha kugira ngo bino bintu byose abishikeko kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka yewe niwe azoshana n'icyaha ciwe yamara abagororotsi bobo suku bo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazo burasirazuba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito mugenzi n'umunezero ntiwakire ijambo ry'imana ntiwibagire gukora abone kugira ngo uzoshobore kuronka kino kiganiro kizokurikira kora jemu cyangwa rayike kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro ikindi nacyo kubera yuko buno butumwa ari ubutumwa budasanzwe dutegerezwa kubwigumiza ko wenyine oya kora partage ku bagenzi bawe bose bashoboka ku muryango wawe kugira ngo nabo bahabwe kwino mburi idasanzwe mu gihe wowe utunganywa wezwa nanjye twese nabo twitunganye twezwe twitegurire gusanganira umwami wacu yesu kirisiti mu bwami twimirije vuba kuzojamwo niho mu gihugu cy'ibyiza yesu akugiriye neza kandi aguhe umugisha kino kiganiro mugishikirizwa n'umusabyi w'uhoraho akaba n'imbohe ya kirisito kubw'ubutumwa bwiza jimmy nishimwe niba ufise icyo ubaza wifuza kutwandikira kuri iki canke kiriya ushobora kubyandika muri komanteri canke ukatwandikira ku nimero zikurikira mirongo itandatu na rimwe majana abiri n'umunani mirongo itandatu amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda izo nimero nyine zirakora no ku rubuga rwa watsapu bana ikugirire neza kandi igihe iguhe gufata ingingo no kwamana ntabwo witeguye no kugendereza ibihe no kumenya aho igihe kigeze no kwitegurira musanganira umwami wacu yesu kirisito uko agiye kuza ntakire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 gira nawe icyo uterereye mwa kino givuba dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi